Serqin ciberiyete canamın Behna gılac vedate canamın Serqin ciberiyete canamın Behna gılac vedate canamın Abeş kokaciyete canamın Bena gavram jete canamın Behna dostam jete canamın Abeş kokaciyete canamın به نگورم جت جانامن به دوستم جت جانم جان جان جان جانم رسول بجرام و سانه توقنامن چین بلاشی حجی آل جانامن تکنیکا شعبان کنامن رحمت باب جیران جانامن کچک شان ما مادامه زيتوني بني ما مادامه دارد زيتوني کچک جوانه ناز کو شیرینه کچک جوانه ناز کو ما دری مادامه زيتوني بني ما مادامه دارد زيتوني کچک جوانه ناسكو شيرينا كتشك جوانا ناسكو شيرينا أرنا ودوانك يا رمش خاويرانك أرنا ودوانك يا رمش خاويرانك çoyul be çoyul